Welcome to my YouTube channel. Hello, I am your Excel. Today, we will discuss about the macro in this video. Uh, that what is macro, how to use, everything about VBA and macro we will discuss about. First, that what is macro and VBA. A macro is a piece of code a small pieces छोटे छोटे पीस में हम लोग कोड को जो लिखते हैं वो मैक्रो होता है macros are written in programming language that is VBA VBA it is nothing it is just visual basic for applications and written for Excel, Word and PowerPoint applications. VBA, it is an editor for Excel and Word. That macros, VBA, what are these words? Before starting about VBA and macros, something we have to learn the differences between VBA, VB and VBS. What is VB? VB is it is a stand-alone program that runs in mid independently जिस तरीके से हम लोग कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन देखते हैं जैसे टैली वो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम तो उसी तरह से वीबी जो भी प्रोग्राम बनाया जाएगा वीवी के द्वारा वो स्टैंड अलोन प्रोग्राम दूसरा दैट वीबीए जो हम लोग बात करते हैं वीबी के बाद वीबीए जिसको कि हम लोग मैक्रोज के लिए यूज करते हैं what is this VBA it is a part of Excel program and can not work alone तो वीबीए आप कभी भी अकेले आप वीबीए नहीं लिखते उसके लिए आपको चाहिए होगा एक्सेल वर्ड ये सब चाहिए तो here we will discuss about Excel VBA and macros so focus on Excel application VBS, what is VBS? VBS is basically Visual Basic Script. VBS. मैं आइडिया में भी आप लोगों को पढ़ाता हूँ कि स्क्रिप्ट लिखना होता है वो वीबीएस है अब आप बोलोगे सर वीबीएस यहाँ पर आप बोल रहे लिखा हुआ है कि इंटरनेट अप्लीकेशन के लिए है और जबकि वो तो desktop based application yes that's why वहाँ पर हम लोग स्क्रिप्ट बोलते हैं जरूर लेकिन वो वी का पार्ट होता है क्योंकि उसके लिए अप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है लेकिन जब तक विदाउट अप्लीकेशन आपको तो हो ही नहीं सकता ना चाहे वो डेस्कटॉप बेस्ड अप्लीकेशन हो चाहे वो आपका इंटरनेट बेस्ड अप्लीकेशन हो तो अप्लीकेशन तो रिक्वायरमेंट है ही ये तो बात क्लियर है लेकिन जो बेसिक लैंग्वेज है वो जनरली हम लोग इंटरनेट अप्लीकेशन के लिए वी का इस्तेमाल करते हैं we will discuss more about VBS in next classes. जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हम लोग और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते चले जाएंगे further we will start about that macros why do we need macros because macros as earlier we discussed about that macros are basically the programs and these programs are written for repetitive tasks to develop a new formula and to accomplish the complex tasks तो जब भी हमें बार बार लार्ज डेटाबेस सेट पे काम करना होगा तो उस समय हमें मैक्रोज की रिक्वायरमेंट पड़ती है अब मैक्रोज को दूसरे किस किस शब्द में हम लोग जानते हैं तो सबरोटीन के नाम पे जानते हैं प्रोसीजर के नाम पे जानते हैं और प्रोग्राम के नाम पर जानते हैं तो we will discuss about that macros more about what is macro macro basically a program language is piece of program और code but it is object oriented program O O P and in excel everything or anything or and everything anything and everything is object like workbook Excel application में वर्कबुक जो होते हैं वो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वर्कबुक के भीतर मल्टीपल सीट्स होते हैं जिसको हम लोग वर्कशीट्स बोलते हैं वो भी हमारा ऑब्जेक्ट का काम करता है इवन दो सीट्स के भीतर में सेल होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्लियर सेल के विषय में भी मैंने आपको बताया है और एलिमेंट्स ऑफ फार्मूला एक्सेल में कैसे लिखते हैं वो सारा चीज़ें हैं फिर चार्ट्स वगैरह सब तो आप लोग जानते ही हैं विजुअलाइजेशन के लिए तो वहाँ पर ये मैक्रोज लिखा जाता है तो जैसा कि पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि मैक्रोज में क्या है यहाँ पर अभी एक चीज आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो मॉडल है एक्सेल के थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक्सेल में यहाँ पर एप्लीकेशन एक्सेल का एप्लीकेशन है उसके भीतर वर्कबुक है वर्कशीट्स है और उसके भीतर एप्लीकेशन के भीतर जो है वर्कशीट्स के भीतर uh, here I am uh, <laughs> formatting to written uh, right here uh, that applications application नहीं है उसमें charts हैं सेल्स हैं uh, स्क्रिप्ट हैं बहुत सारी चीज़ हैं तो we will discuss about everything I think thank you तो ये सारा चीज अभी हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे थैंक यू सो मच अगले इंट्रोडक्शन में दिखाएंगे कि बीबीए क्या है